assalomu alaykum qadrli obunachilar va tasodifiy tomoshabin kanalimizga xush kelibsizlar azizlar mana kimda kim tunkafon ishini qildirmoqchi bo'lsa nomerlarini opisaniyada yozib qoldiraman bemalol o'tib telefon qilishlaringiz mumkin biz o'zimiz ashtrayondan appon qishlog'idanmiz mana bu tunkafon ishini hozir e, konsoyda bitirdik mana bu tomonlarni ham ko'ring mana azizlar turbalarigacha tushirib berib ketamiz mana u tomonlarini ham hozir ko'rsataman bu tomonlarini ham qilingan to'nka narxlari qancha usta narxi qancha degan savollar bo'lishi mumkin do'stlar xohlasangiz siz o'zingiz tunkani olib berasiz yoki bo'lmasam biz o'zimiz sumka material hammasini olib borib gvon ishini qilib beramiz albatta kelishgan holatda do'stlar kanalimizda yangi bo'lsangiz albatta podpisatsiya bo'lishni unutmang birinchilardan videolarni tomosha qilib borasiz mana qor ham yog'yapti mana skocha yopishtirilgan hozir u ishlab tashlanadi mana bu tomonlarni ham ko'rishingiz mumkin azizlar mana qor yoqqanda ham yoq qor yog'ganiga qaramasdan ham ishni bitirib mana endi xudo xohlasa appon qishlog'iga jo'naymiz mana do'stlar videomiz yoqqan bo'lsa albatta video oxirida like bosib obuna bo'lishni ham unutmang keyingi videolarda sog'lik omonlarda ko'rishguncha xayr azizlar